फ्रेंड्स आज मैं खेल रहा हूँ कस्टम मैच तो फ्रेंड्स यहाँ एक राउंड में जीत चुका हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई इनको अंशुमन के साथ रहना था पर ये मेरे साथ रह गए क्या करे नोचा लपड़ा होता रहता है ये अब अंशुमन जी दिख चुके हैं मेरे को ये मैं चला अपने युवा पी सर सर मैं आपको नहीं मारूंगा सर अरे सर ए मारना मत मेरे को ये मेरे को मिल गया मार मत मार मत मार मत मार मत मार मत रुक जा अरे मार क्यों इसको समझ नहीं आता चल भाग इधर से ए मार इसको मार मैंने इसको बोला टीम अप करना है ये शॉटगन चलाने लग गया इसको मैंने बोला टीम अप कर नहीं ग्रेनेड रखे हैं हेलो ग्रेनेड है मेरे को शॉटगन दे यार शॉटगन को देता मैं यूएम दे सकता है सारी यूएम भी दे दूंगा डील अच्छी है सोच लो स्कोप वाली गन दे रहा हूं भैया जी कहां पे हैं अंशुमन ऐसा बंदा है अगर इसको मैं स्टिल भी दिखूंगा ना इसने मारना फिर भी मेरे को बॉडी शॉट ही है छोड़ो ले आ रहा छोड़ो लेके आ जबरदस्त वाले अब मैं चेंज करूंगा और ले लूंगा ओम oh, एक और मुझे ओम चलाना अच्छे से आ जाता है अब मैं नूबड़ा नहीं रहा ये देखिए और जो मैंने पैटी मोड का आइकन भी लगा दिया इससे मेरा एम बन जाता है कट गया कहा मेरा हाँ भाई हूँ मैं गेड में हूँ मैं गेड में हूँ मैं कौन कौन गया तू जंटू भाई मत मारना मत मारना ग्यारह सौ का है वो बेचारा मजे में चल रहा होगा उधर साथ बैठा चलो नहीं मारते अब बेचारा इधर क्या करने आ रहा था फिर ग्यारह सौ का हेड ऐसे चिपका दिया मैंने वीडियो अपलोड करूंगा तो देख लेना ठीक है की स्किन देख रहे हो अब तुम लोगों के पास खुला पैसा उड़ाने के लिए हम क्या करें जो तुम शार्क कार से करते हो ना वो हम नॉर्मल वाली कार से भी करते हैं तो जब शार्क मिला तो सोच लो कार की ओम बन जाएगी अब उसको मारू मैं कि नहीं मारू ओए भैया ये जितने पे कुछ मारना उनको भी नहीं मारना वो बोल रहा था कि नहीं मारना मारू नहीं मार एक मैं अपना थॉक वो गया तो हाँ। मत फेंक मत फेंक मत फेंक वो रहे वो रहे वो रहे देख ना शार्क कार होने की वजह से नहीं कर रहा है उनको जीतने दें उनको जीतने देना ठीक है देखते हैं कितनी देर में मारते हैं हमको हमको बस धीरे धीरे हमको दौड़ना नहीं है हमको नॉर्मल चलना है स्प्रिंट मत करना नॉर्मल चलना और हाँ खुले में खुले में देखते हैं मार पाते हैं हमको glue wall glue wall use करनी नहीं है मैं जगह खड़े रहता हूँ वो शायद हम चला रहे हैं देखते हुए हाँ कोई नहीं कोई नहीं आजा आजा आजा कोई नहीं मेरे को मत देना मार मेरे को मार मेरे को मेरा यही रहा था आजा आजा ओ मजा आया मजा आया मजा आया कितने प्रो है कितने प्रो है मेरे को मार दिया हाँ ऐसे चला के चल इस घर में सीधे जा मुक्के लेके मुक्के लेके जा मुक्के लेके मुक्के लेके जा छलांग मार तो- मारनी मारनी मारनी मारनी मारनी बस इंडिकेशन दे दे कि मैं इधर हूँ गोली कहीं भी चला दे कोई कहीं भी कहीं भी डेजर्ट ईगल चला कहीं भी पर चलाना मत उसके ऊपर ठीक है उनको बस इंडिकेशन है कि मैं यहाँ पे हूँ चला डेजर्ट ईगल चला उनके ऊपर मत चलाना चला बस बस रुक जा रुक उनके ऊपर नहीं उनके ऊपर नहीं बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा मेरी लूट लूट हम उनको मारने दे मारने दे उनको मारने दे मारने देना तेरे को समझ नहीं आता मारने दे उनको मेरे कहने पे मेरे कहने पे उनको मारने दे मत कर एडीएस मत कर एडीएस मत कर एडीएस मत कर मैं बोल रहा हूँ बार भी हमको मरना है इस बार भी हमको मरना है गन लेके कोई फायदा नहीं है गन लेके कोई फायदा नहीं है मेरा कंटेंट बन रहा है यहाँ पे तो फेंक दे इसको यार चले अरे ग्यारह हजार रुपया मेरे पास नहीं हत्था बनकर चला जा आजा आजा मेरे पीछे उनको मार दे मैं जो खड़ा हूँ देखते साइड तो मार पड़ते बच्चों अरे कोई नहीं कोई नहीं मैं तू भी खुले में बैठ तू भी खुले में बैठ बैठ बैठ खुले में बैठ खुले हाँ हाँ हाँ टेंशन नहीं टेंशन नहीं उनको भी थोड़ा दिखाने दो ना हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेचारे को लाइक दे लाइक दे और कमेंट सब्सक्राइब कर ले तो ये तेरे सपने में आएगा ये वाला राउंड हमको जीतते जीतते हारना है ठीक है इस बार, इस बार तो कोई नॉर्मल सी गन ले ले जी या डी पकड़ ले बस और एक मशरूम ले ले बस ना ना ये वाला राउंड नहीं जीतना समझा कर नहीं जीतना फिर से गुड बैक नहीं तो फेंक इसको ये मैं दे दूंगा तेरे को मेरे हजार रुपए हो गए हैं अरे मैं जो खाली मेडिकेट मेडिकेट क्यों फेंकी अब तेरा नट गया क्या सब रनाटी तू जोन में मर तू जोन में मर तू तू जोन तू जा जोन में मर तू तू जाके जोन में मर उसको दिखाना चाहिए ना कि बंदा नाटक गया जा जा पे जाके जोन में मर इसको हमको जताना चाहिए मैं फिर से खत्म कर दूं इनको तू जोन में मर तू जोन में मर क्या तू जोन में मर जा एडीएस एडीएस जोन में मर एडीएस कुछ भी करके खुद को मार एडीएस उनको नहीं मारना एडीएस उनको एडीएस तो सुन रहा है एडीएस तो सुन रहा है डिफेंडिंग ये राउंड ऐसे हां हां कोई नहीं कोई नहीं हट मार दिया फर्स्ट ब्लड यार भाई जितनी भी अब ये जीतना मैच को फोन पे भाई यार ये हो गया ये ब्रो हां ये तो जीता ये जीतना है इसको लाइक ब्रो हो गया यार ये हाँ, तो हां अब अब ले ले पूरा बोरिया बिस्तर भर के सामान ले चल अभी मेरे पास सतारह हजार एक सौ रुपये हैं कुछ चाहिए तेरे को कुछ चाहिए चल चला जा प्रो बनना पड़ेगा तो प्रो हूँ मैं इस बार हो सकता है मैं मर जाऊं एक बार देखो पता है अंशुमन के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे ना मैंने हरा दिया ए ग्रेनेड आया इसको ग्रेनेड चलाना कब आया 절대 아군이 가죠. They के सारे हेड चुका हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वरना आप लोगों के साथ ये होगा